Однажды на свет появился маленький сон. Никто не знал, кому он принадлежал. Сон был настолько маленький, что однажды он подумал. Я не хочу исчезать. Как мне заставить людей смотреть меня? И однажды к маленькому сну пришла идея. Я дам людям возможность создать свой мир. И тогда они останутся со мной навечно. Первая Алиса, что вошла в страну чудес, храбрая девушкой была с мечом на Предстала храбро пред опасностью любой Путь кроваво красный оставляя за собой Но однажды ночью страшный лес в глубине Стала узницей она и скинула во тьме Если б не след кровавый был мирно все Словно никогда на свете не было ее Стал второй Алисою талантливый певец Распевая на всю страну чудес В чаруя голосом доверчивый народ Создал он безумный мир фальшивых звонких нот Но конец печальный у истории его Пули одноглазого он был лишен всего Через его сердце стали розы прорастать И кто его любил, то скоро начал умирать Хрупкая и невинной третья девушка была титул был Алисия Дейтан И никто не верил, что ее слова обман Но боялась дико, что увянет красота И разбила зеркало свое Алиса, да Только страх со сколками прокрался в сердце к ней Пожирая ее душу до скончания дней Тропки алые сквозь лес пройдут под кустом синих роз двое чай попьют. А после по дворце прекрасный будет бал. Нам туз червонный билетом стал. Новою Алисой стала пара близнецов, Что посмели приоткрыть страны чудес засов. Множество загадок повстречали на пути. Всю страну желая разом обойти Управа старшая сестра, а младший брат находчив был Но горе тем, кто в лес колесе первой угодил <laughs> Этим бедным детям не очнуться от сна Бедную Алису ждет волшебная